最後がご褒今日はですけどもミンミンの餃子ミンミンの餃子いくらだっけな74円からなんかこれシューマイこれもよく見るけど赤いパッケージのチルズシューマイなんですけども12個入って今日はなんと47円でした そうそうこれねたけのこと野菜の煮物このたけのこね水煮でパックしちゃったんだけど産地を見たら中国だったんですよでも説明書には中国で採取して日本の規定を守って作って審査に通ったように作ったということで、まあ、食の安心面は保証されてるみたいですねそれではまずいただきます このビンビンの餃子がよこれ安いけどうまいんだよな材料もねすごい凝ってるんですよね ナもうまい。酒のあ、うまいな。 寒くなってきましたねさすがに夜は寒いです れてたんですよ。それ、ね、ズザズザザって、すごい圧勝するで、K さんが階段駆け上ってきて、指べきたーって言って、夢見せるんですよ。そして、この、ざっくりと、深い傷がね、できたの。血がぶわーってできて、うわ、やべえと思って、でも、昨日木曜日だったから、午後、病院、そんな休みなんですよね。 して呼ぼうかなと思ったけどうんどうしようかなと思って敷地がまず先だと思って搬送、膏とテーピングテープで圧迫して敷血したんですよそしたらまあ血が止まったんで明日朝は病院行こうということになってやったんですけどね本当と焦りましたよあれは 材料をね切ってる最中のことだったみたいですけども のね夜僕寝てたんですよそしたら階段ドサドサドサってケイさん駆け下りてきてだなだと思ってたらスーパー行こうって言うんですよスーパー24時間営業そこで見切り品買おうとか言ってそれは安くなるよなとか思ってまあじゃあ行こうかそこで来たんですけどねもう全て半額 でっかいね刺身こんなパックに入ってる980円とか1000円がするような刺身がね全部半額になってるんですよ思わず3種盛りのパック買っちゃったんですけどねそれだって980円の半額マグロなんてこんなこんなでかい分厚いしねサーモンとタイが入ってましたけどあれはお得だわ ないで、そう時間も遅くなって、お腹もすいたし、手も空いたってことで、回転寿司したでしょ。51貫食べちゃいました食べ過ぎたっちゅうの今の時期のクイズとかうまいもんね ロースフェアもやってたしねうまいもんばっかりでしたよ ましたね本当に救急車の僕果が参りましたもんね血がポタポタ出てくるしねケイさんが階段ドタバタするときはろくなことがないことが多いので気をつけます 米もね16穀米もうかなり食べてるんですけどこれはうまいですねやっぱねなかなかいいですよまあ下に口内炎ができてるんですよまさか再々発とかちょっとビビってるんですけどもただ前回の再発の時の気がして食べ物とか醤油とか ソースとかそういうもの食べても全然気味ないですよこう咀嚼する時に舌を動かす時にちょっと痛いなっていうくらいで再発するまでもうとにかくしみるの食べ物がね一定時も涙目になりますよほんで水を口の中に入れてね舌を冷やすんですけどもねなかなかダメでしたね まあそれはその症状があったからこそ早く見つけられたんですけどもね なんかもうなくなっちゃうと寂しいなもうもっと食べたいのにな 今日はねそれから車でちょっと遠出して仕事してきたんですけどやっぱり運転は疲れますね遠くまで行くとそれはまあそれでしょうがないですけど自家用車がねもう13万キロ走ってまもなく14万基礎になるんですけど前回の車検の時前回って春の車検の時はね まその質問やったらもう悪いとこ全部流してもらったんですよブレーキパスも変えたしダイヤカードも変えてバッテリーも変えたんか車を買い替えたらいいと思うんですけどね先立つものがないですからね ちゃいですね僕はね酒のことあんまり詳しくないから何々作ってるかねそんなこともうとてもないけど注文できないですよいつもバーボンはワイドサーキーの水割りで飲んでますねワイドサーキーはイト好きなんですけどね われてなかったロックで首に何回で自転つけてもらってね今まで行ったバーで一番かっこよかったのはもう本当のバーなんですけども出てくるつまみがねもう落花生だけなんですよ殻付きのでみんな殻ばってやが食べたらもう殻をね 床にしてるんですもんそういう方針なんですよねだから自分で食べて殻も下に行って下はもう体だけになってるんですけどわしるべきみたいな格好いいなって思ってね一時通ったことありますけど 最後の餃子1個になりました 和也ですとてもお知せです満腹になりましたえー、おやつ食べられるのが一番ですそれでは皆さん風邪には気をつけてクリスマスを迎えましょうそれではごちそうさまでした